Cik Mat ambil, dia ronyok-ronyok. Fang, baling depan muka. <laughs> Kena muka kan. Aduh. Aduh. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sini dia pakai mask sebab ni dalam office Jadi tak pasal saya dapat warning later <laughs> Okay so Hari ni sini tak masuk memang pula Tak mau boleh tak sangat sebab basically Kita straight to the point Isu yang menarik hari ni eh, Bukan menarik hari ni lah Semalam iaitu pasal ke mana-mana prof di dengan pelajar dia kan yang dia ham dia, dia marah gila-gila kan sebab kata semua benda lah. hampa pun dah tengok isu tu ya pun tak mau ulas banyak tapi dan Yasin pasal betul betul juga sebab dia kata dah sem lima dah takkan tak ada laptop lagi itu logik jugalah sem lima tak ada laptop tapi at the same time uh, yang dikata B40 tu yang tu agak <sniffs> mungkin dengan kena tukar ayat lain kot ha, dia, dia tak boleh menghina dia nak marah boleh tapi jangan menghina So Yasin cerita lah pengalaman lah Pengalaman Yasin dekat MMU Dan saya rasa semua orang kenal kot Dan semua orang tahu Cik Mat <laughs> Siapa tak kenal Cik Mat <laughs> Kalau dekat MMU Tambah-tambahnya Fakulti FCM memang pelik lah kan So uh, Cik Mat Dia memang betul garang-garang lah, gila Yasin ingat ni <laughs> zaman foundation kot Yasin eh, bukan Basically Yasin masuk MMU pun bukan sebab uh, Sebab time habis SPM tak tahu nak pergi mana kan Lepas tu uh, ah, Kau exchange lah Ha okey. Ha nak sim member ah nak sim okey boleh. So first hang ah, kena tahu main Dota. <laughs> Kedua uh, tengok anime ke apa tak silap. One Piece. So dari situ lah saya start dengan One Piece. Ha so salah kau accident ni. <laughs> tengok One Piece dan main Dota memang memang tight lah. Ya. Ingat tiga hari sebelum masuk MMU kot SMP main Dota kat CC tu Time tu memang tak pernah main Itu main-main Dota apa semua Okay tak apalah Apa cerita pasal Dota ni Nak cerita pasal Cik Mat ni Okay So Bila masuk MMU Jumpa lah satu lecturer ni Nama dia Cik Mat lah uh, Semua orang tahu Cik Mat ni kat MMU Memang Memang garang gila lah Memang dia Kalau waktu Apa Present kita punya artwork tu Ui dia bantai kakak Memang tak cana Yasmina kenal <laughs> dan ada beberapa orang. Kami dulu ada satu geng, uh, geng hijau orang panggil. Mungkin satu best tu kenal kot. Zaman tu 2009 punya intik, akan kenal dengan uh, budak hijau. So kami ada 7-8 orang eh. <laughs> Masuk kan. Oh ni budak hijau ni. Eh. Kan pakai buat nak present pakai baju hijau semua kan. Dia ah, present lah letak awak atas meja. Cik Mat ambil, dia ronyok-ronyok. Fang! Balik depan muka. <laughs> Kena muka kan. Aduh. Aduh. Bombazir ya duit piti-piti emak Pak Ham mai sini. <laughs> Lepas tu, uh, apa benda gila. Dia ronyok di Bali. Lepas tu satu lecturer cakap, Yes, uh, Fitri, kenapa uh, kakak kamu power bukan? Kenapa kakak um power tapi kamu tak power? <laughs> Biasalah hati ada. Kalau iman pun tak dapat warisi, apatah lagi kreativiti kan? Ui, gila kena. Memang kena compare kakak. Tapi, reason apa faham tapi waktu tu mungkin uh, satu sebab mungkin zaman tu zaman 2009 smartphone tak berapa ah, ada pun paling power time tu ada smartphone LG ingat kau rasa yang kan bos dia ada satu smartphone yang tu oleh Yalin dan tu pun isi pakai Sony Walkman kot yang flip punya kan <laughs> so tak, tak, tak ada lah fikiran nak viral nak, nak record sebab mungkin dari kecil kita, uh, dari awal-awal lagi kita dah even persekitaran Yasin telah di apa dibesarkan dengan ah, kalau cikgu marah, pengajar marah, ha, jangan balik cerita kat mak. Kalau cerita memang kena lagi kena kan, mak ayah kan. Macam even kat matri pun dulu kena sebab dengan Ustaz Madat, tak cerita kat mak ayah. Kau cerita kat ibah ibu bapa, kau cerita mampu eh nah. So, tapi ini tak bermakna Yasin sokong kalau hampa buat benda-benda uh, pengajar buat benda. Dia, benda ni susah tau. Bukan susah sebab ada orang cakap apa tough love apa dia, dia pun ni sayang tapi cara dia perkasan faham tapi at the same time dia sebab Lagipun kita sekarang dah zaman dah berubah mungkin sebab zaman dah berubah mungkin tough love tu dah jadi macam kurang sesuai tetapi ada masanya dia perlu ada disiplin at the same time masing-masing pelajar dengan pengajar pelajar dengan pengajar dua-dua pun kena main bukan main peranan dia kena macam tahu boundary masing-masing tahu apa kepe, apa kepentingan waktu tu so waktu tu yang tu pun tapi itulah sebab budak pelajar tak tahu dia mungkin kalau hampa cakap pam pam pam hampa tun hampa kena ambil tangan pimpin tunjuk okey ni waktu belajar hampa kena ada benda ni hampa kena ada laptop hampa kena ada buku alat tulis kena ada buku A4 apa ha, contoh macam masuk kelas DF dulu tu pun Memang uh, lecturer beritahu okay, kena beli kertas ni, kertas ni Ready, semua tu kena ready, kena siapkan Sebelum nak start-start start, start Contoh nak masuk assignment, nak buat assignment tu Apa requirement yang perlukan Material ke barang ke item semua kena ready So mungkin para pengajar kena highlight balik Tapi pelik ke sampai sem lima kalau tak ada laptop Untuk benda tu macam agak muskil lah kan takkan terlepas kebenaran tapi apa pun isu itu dah settle tak ada masalah dah rasanya cuma kat sini uh, macam sekali lagi saya nak highlight kan macam tak ada masalah sebenarnya lecturer nak garang cuma jangan sampai menghina tu je lah tu je ayat exercise even uh, Tan Cik Mak cakap kutu eh, tak ada lah terasa macam Eh babi dia ni kata gagal nah, Asal sama gila nak marah kan Tapi macam fikir lah Macam betul juga Kalau dia tak buat tu Mungkin Yasin tak duduk Tak tak jadilah manusia sampai sekarang sampai sekarang pun dah boleh buat konten, even boleh lah buat kerja-kerja design tak ada lah power macam ah, student-student yang power-power tu kan tapi at least ada basic dah tahu dia punya guru rule apa semua boleh nak boleh lah, boleh lah sampai sekarang buat design, buat video, edit sendiri apa semua tu kan. So Alhamdulillah, terima kasih juga lah kepada guru-guru yang mengajar Yasin selama ni dan sampai apa yang jadi lah. Khususnya ni, yang Yasin beli minat seni dengan Arwah Pak Bakar. Oh, itu cikgu. Cikgu seni Yasin dekat Matri bulan baru meninggal eh, tahun ni. Sedih lah tahun Sebab dia yang buat uh, ah, fokus on seni lah. Itu sempoi kan. Rasa memang guru seni dia macam tu Kadang ada jenis sempoi sempoi gila Tapi ada jenis garang garang gila Tapi di sentang garang tu dia Ada reason dia lah Mesti ya Mereka lagi tahu macam mana kat luar Tetapi Ia, ia tidak bermakna kita boleh Bawa benda tu Takkan kita Setiap masa kita nak buat culture Kena marah untuk ni tak Kadang-kadang Zaman berubah Apa kata benda tu pun boleh berubah kot rasanya kot Okay itu saja kot Video berdasarkan panjang belum boleh tengok dah 6 minit hopefully bermanfaat dan ini adalah personal view sini tentang ni dan baik pun uh, isu dah settle dan lupa nak ucap selamat menyambut bulan Ramadan semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar dan mendapat puasa yang sehabis mungkin dan hopefully puasa ini paling bermakna untuk kita semua itu saja dari saya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.